ылдамдыктын багыты гана өзгөрүп модулу туруктуу болгон айлана боюнча кыймылы бир калыптагы кыймыл деп аталат селкинчектин каалаган чекитин мисал катарын алсак болот же жел тегирмендин каалаган чекити планета жана спутниктер айланага түспөл орбита менен айланышат